نعم، في زمام يعني انا كنت انا انا برازيليين آه، يعني جئت هنا للدعوه للناس لتعالى يعني آه، نحن عمل في امتحان الاسلاميه يعني نحن جئت هنا للدعوه للناس البرازيليين واجنبيين ان شاء الله تعالى يعني هذا السبب Brazil speaking speaking about uh, find the, the people in Brazilian cup and have more uh, invited for the Islam religion. We're here, we came from England and we were doing dawah. We, we go all over the world doing dawah, so we come especially for the World Cup to tell people about Allah and the Prophet, peace be upon him. So, alhamdulillah, many people are hearing the message um, and we're here. What's your goal? This is the campaign for my era. جينا من السعودية جينا من شان مهرجان ثقافي خلصنا المهرجان الثقافي وجينا الملعب هنا ان شاء الله ولاول